Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Amal TV Kali ini masih dalam tes Mega Pokemon 002 dan 2002N dengan speaker ADS zombie hmm, sekali ini saya akan play dengan musik hard rock kemarin live suaranya agak-agak jelek karena sinyal jadi sekarang kita coba lagi dengan menggunakan speaker ADS zombie zombie ada cuma 18 ini ya kita coba lagi oke okay punya segini punya segini ini punya juga segini nih ya ini buat low 15 ini buat low 18 in ini semua mati nih mati mati mati ini buat hack nah, ini dinyalain buat mid tapi terlalu kencang jadi dimatiin saja nih yang ini biasanya nyata buat middle tapi kalau kencang suaranya jadi pakai ini speakernya pakai speaker ADS nih ADS zombie nih ADS zombie 18 nya ADS zombie oke okay kita mulai di volumenya segini nih gimana suaranya kenceng gak segini aja Allah عليك عليك يا يا رسول سلام سلام صلاه Allah Rabbi Ya, ya Nabi Salam

سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Allah يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله

का Ya Imam al-Qibla